aspal untuk seluruh driver Gojek Indonesia. Kami yang hari ini driver Gojek Kota Medan yang tergabung di dalam Godaps akan segera melakukan perlawanan terhadap pihak aplikator, yaitu turun ke jalan pada tanggal 22 November 2018. Karena belakangan ini terlalu banyak kebijakan dari PT Gojek yang merugikan kami selaku driver. Ya, untuk itu kami minta PT Gojek Indonesia segera mengabulkan permintaan kami yaitu banding masal. Dan jika tuntutan itu tidak dapat dikabulkan, maka kami akan boykot seluruh kegiatan PT Gojek di Kota Medan. Kami juga akan aksi ke kantor gubernur minta pemerintah memberikan perhatian kepada kita. Ya, jadi kawan-kawan yang ada di seluruh Indonesia, ayo kita bergerak bersama lawan pihak aplikator yang telah menjolimi para drivernya. Salah satunya adalah Ibu Dewi yang kemarin akunnya telah di PM tanpa sebab. Untuk itu kawan-kawan, saya imbau kepada kawan-kawan seluruh Indonesia, ayo kita berjuang. Demikian uh, yang bisa saya sampaikan. Yang jelas ketika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan menduduki kantor Gojek yang ada di CBD selama sampai dengan tuntutan kami dipenuhi. Oke? Salam Godam! Salam!